南部地方で広く親しまれている南部民謡手踊りをご覧いただきます本日はお正月らしい南部俵積歌南部餅つき歌を生演奏で披露し新春のふるさと祭り東京の開催をお祝いいたします続いて豊漁神楽をご覧いただきます 八戸藩の守護神である小神神社には豊漁神楽と呼ばれる神楽の技が奉納されています獅子菓子権現様の歯を打ち鳴らす一斉歯打ちの迫力は圧巻で音によりその姿により見る人の心を払い清めますご来場の皆様の 無病息災の願いを込めてご披露いたしますそれでは南部民謡手踊り「豊漁神楽」を続けてご覧ください 오 어,